こんにちは、粟田洋介です。今日は絵を描く工程での辛い時間とそれを回避する方法についてお話ししたいと思います。私が絵を描く理由は、まあ絵が好きだからなんですけど、いくら絵を描くことが好きでも、絵を描いている工程で辛いと思う時間があります。多分それは私だけではないのではないでしょうか。私には1枚の絵を描くのに辛い時間と楽しい時間があります。絵を描くことって人生を生きていくように まあ、山あり谷ありなんですよね だから 70%80% の辛い時間を乗り越えて楽しい時間が20%とか30%もあれば幸せなのかもしれませんなんですけどせっかく好きで絵を描いてるんだからできれば私は100%の時間が楽しみたいのです今日は私が絵を描く工程の中で、まあ、絵を描く作業ですねその中でちょっと苦しいと感じることもしくは昔感じていたことを今思いつく範囲でお話しします それから私がそれらをどうやって回避しているかについてもちょっとお話ししたいと思いますまあ辛いと思うことは人によって違うと思うのでまあ共感していただける部分とそうでない部分があると思いますでも具体的な内容よりも大事だと思うのはこれからお話しする回避方法は全て辛いと思うことの代わりに楽しい方法を考え出してやるようにするということですというわけで私が辛いと思ったこと思うことを 6つ挙げてみます1つ目が先が見えない時ですね絵を描いてる最中でどんな作品になっているのかがなかなか見えてこない時がありますそんな時は精神的にちょっと苦しくなってきます でも描いてるうちになんかどんな作品になっていくのかが見えてくる時がありますそれまではもどかしくて結構辛いですねまあそれは過去の話なんですけどそれを解決するために何をしたかというと初めからどんな作品になるかっていうのを考えないことにしました私は書き始めるとアイデアが浮かびます 多分それは私の脳の特性なんだと思うんですけど自分の頭がどうやって働くかっていうのが分かってきてまあそれを生かして最初からこういう作品にしようっていうんじゃなくて浮かんだイメージを次々次々形にしていくんです、まあ、今ではそういう書き方をしていますまあ、次々次々にアイデアが浮かんでそれが書いたり作ったりして形になっていくのが楽しいので見えなかった時っていうんじゃなくて見えてくることが代わりに楽しくなってくるんで苦しい時間がなくなりました なので自分の頭の質に合った絵の描き方、まあ、いろんなことの仕方をすれば苦しくなくなって楽しくなるんじゃないかと思います2つ目がなかなか形にならない時ですねおおよそのアイデアが出て それを仕上げにかかるって感じですねその時にこういう風にしたいと思ってるのに作業に時間がかかって思った形になるのにものすごい時間がかかるそんな時ですね解決策は思いついたことを早く形にできるような 例えば色の塗り方とか仕上げ方とかなるべく時間がかからないように絵を描くということをしましたまあ手法を変えたんですね、まあ、15年ぐらい前その頃は上から重ねて重ねて重ねて重ねることによってもう全体的になんか少しずつですね形が浮かび上がってきて完成するっていう感じの絵の描き方をしてたんですけど絵全体がモヤモヤした感じで見えてきてるのに仕上がりのバーンって感じが見えてこないからもしかするとそれ 辛くない人もたくさんいるのかわかんないんですけど私の性格的には結構 くてそれがなので少しずつ塗り重ねるんじゃなくていきなり仕上げの色をバーンって塗ってでそれでバーって輪郭を描いて仕上げるっていうね方法に変えましたその頃確かね下書きしてて下書きの上からバーンってね色を塗ってで最後にその輪郭を整えて出来上がりみたいな作風でしたなので初めの一歩からなんか結果が見えてきてなので絵を描いてる大半の時間が楽しくなってきました そういう書き方をすることによって作風も変わったんですけどなんか自分の書きたい作風に近づいてったって感じになりましたあと3つ目がなかなか思うようにいかない時ですね例えばねこういう風に書きたいってイメージがあるのにそのイメージからかけ離れて違うものができてきてしまう時ですね例えばなんか柔らかいふわふわしたものを書きたいなんてイメージな時にすごい鮮やかですごいシャープな感じの作品になってきて みたいな時ですねそれが辛くなくなった方法としてそう最初のふわふわイメージじゃなくてシャープで鮮やかでかっこいいものになっていくんだったらかっこよくなった良くなったっていうその結果を喜ぶようにしましたいいものができればまあいっかっていうことでそれは楽しい時間に変わりましたまあ別の例を挙げるとあるアーティストの作風みたいにしたいと思ってそれを目指しているのになんだか全然違うものになっちゃったみたいな最近はそういうことしないんですけどすごい昔にいろんなアーティ ーティストの作風を結構模索してた時があってそうするとねなんか違くなっちゃうんですよねその頃の自分自身に言いたいことがあるんですけどそれと違う作風になっちゃってもそれは自分の個性をちゃんと出して表現できてたから違くなっちゃったのでインスピレーションのアーティストたちは素晴らしいんだけど自分もまた素晴らしいということで 自分の個性で表現してそれで突き進めばいいんだていうことですねでもし今そういうことで悩んでる方がいらしたら自分の個性は素晴らしいんだと思ってくださいまあその誰々風に書いてそれ風になっちゃう人もいるんですけどそれはそれで素晴らしいと思うんですよただ私はなんかこういう風に書いてとかって書けるアーティストじゃないんです てないって言っちゃうと短所になるんですけどでもね逆にいつもサプライズな作品が描けるアーティストと自分で思っていますそれは長所だと思っていますなんか長所とかって自画自賛をしてるんじゃなくて誰もが長所を持っていて短所だと思ってることも長所になりうるということですただそのシチュエーションによって長所も短所になって短所も長所になるっていうことなんで自分の特性を最大に活かせる方法を工夫するっていうことですねで4つ目なんですけど想像したり 空想したりしない作業的な絵の描き方をしている時ですね私にとってこれはめちゃめちゃきついですこんな気持ちで絵を描くんだったらどんな絵だって描く意味がなくなってしまいますねアイデアのパターンが同じになってくるとそういう機械的な絵の描き方をしてしまう時がありますそんな時は感性なんかゼロになりますねなので私は機械的な作業にならないような作風をいつも作り上げるようにしています最初は駆使して作った作風なので最初は生き生きとした した作品を書いてるんですよなんですけど何年も何年も作風も同じでその同じ作風の中で何の工夫もしないで 機械的な作業になってきて感性とかがない生きてない作品になってきてしまいますそれは見て分かりますで作品が生きてないということもそうなんですけど感性ゼロで描いてるアーティストはその生きてない作品と同じように辛くて生きてないような感じになってしまうんじゃないかと思いますだから楽しむ努力っていうのは大事だと思います で5つ目がつまらない面倒くさい作業今話したことも含むんですけど、まあ、それ以外の面倒くさくてつまらない作業のことです、まあ、人によって何が面倒くさいっていうのは変わってくると思うんですけど私自身が面倒くさいつまんないと思うことです もともと得意だったこととか不得意だったことっていうのは関係なしで面白くないってことですねそれを回避する方法はなるべく面倒くさくてつまらない作業それの代わりになる楽しい方法を工夫してその手法で作品を仕上げるということです6つ目が失敗した時ですせっかく描いた絵が失敗作品になっちゃったらそれはがっかりしますよね でも私は失敗しないって思い込んでるので大丈夫ですまあそう思い込んでるだけなんですけどかなりの効果があります今話した通りなんですけど辛いと思う時って自分らしくないことをしている時なのかもしれません反対に楽しいと思えることは自分に合った自分らしいことをしている時なのかもしれませんでは次は楽しく感じられる3つの時間についてお話しします1つ目は先が見えてきた時ですで2つ目が形になってきた時です さっき辛い時で逆のシチュエーション言いましたけどなんか見えてきた時っていうのはねすごい嬉しい瞬間ですよねあとはね仕上がった瞬間、まあ、できたらっていうね達成感とその何倍にも増して嬉しいことは良い作品素晴らしい作品ができたっていうね満足感ですねかなり前に作った別の動画でお話ししてるんですけど私は自分の作品の出来栄えに自己満足するようにしていますでそうすることはね私自身をすごい幸福にします で仕上がりがうまくいかなかった時っていうのは私には存在しませんなぜならうまく仕上がってないっていうことはまだ完成してないからですまだ形になってない辛い状態っていうことですねこんな時は結構納得いくまで書いちゃったりしますでも注意したいのはこんな状態が続くとスランプになっちゃう可能性が高いということですねなんかそうなりそうになったら一度その作品に離れて違う絵とか作品を手がけていくみたいなことをしています 途中の作品から距離を置いてちょっとするとなんか新鮮なアイデアが出てきたりすることもあります過去に一つのうまくいかない作品にすごい執着しすぎてでスランプになったっていう経験もあるのでまあ同じ失敗はしないようにしていますそんなわけで全てにおいて私は辛いことをなくす努力をしています絵を描いたり他のアート作品を作ることだけじゃなくてなるべくめんどくさいこととかつまらないこととか辛いことを回避してその代わりに 面白い楽しい方法でその同じことができないかっていうことを随時考えていますで私は辛いこととかね面倒くさいことを、ね、あまりしないのでまあ怠け者だと思ってる人も多いかもしれませんねたまにそう思われてんだろうなって感じる時もありますしでもねそれはね結構嬉しいことなんですよなぜなら私は怠ける努力をしてますから私の目標は努力をしないで怠け者になることです ただ絵を描くぐらいならいいんですけどなんか人生のさまざまなことなんかもうやること決まってることだったり辛いことの代わりに楽しいことで代用できないことも多いしなんかね工夫のしようがないこともあったりしてなかなか自由が利かないですね今話してて思ったんですけど自分に一番合ったやり方っていうのの基準は